İbrətamiz hekayələr. Heç kəsi qınamayın. Payızın ilk günləri idi. Qatarın vaqonuna uca boylu, saçları qar kimi ağappaq bir kişi və 25-26 yaşlarında bir oğlan daxil olub yerlərini tutdular. Oğlan pəncərə tərəfdə əyləşmişdi. Qatar tərpənən kimi o hava axınını hiss etmək üçün əlini pəncərədən bayıra çıxartdı və birdən heyrətlə qışqırdı. Ata, görürsənmi? Bütün ağaclar geriyə gedir. Yaşlı kişi həm sevinc, həm də kədərdən bulud kimi dolmuş gözlərini oğlunun üzünə dikərək gülümsədi. Cavan oğlanın yanında evli cütlük əyləşmişdi. Onlara oğlanın özünü uşaq kimi aparması təəccüblü gəlmişdi. Oğlan qəfildən yenə də heyranlıqla qışqırdı. Ata, gölə bax, onun adı nədir? Ceyran batandı oğlum. Ata, göldəki quşlara bir bax. Buludlar bizimlə birgə hərəkət eləyir. Cütlük oğlanın qəribə hərəkətlərini gözaltı müşahidə eləyirdi. Atası isə oğlunun davranışında heç bir qəribəlik görmürdü. Yağış yağmağa başladı. Büllur damcılar oğlanın əllərinə düşürdü. O damcıları sayırdı. Bir, iki, üç. O yenə də sevinclə gözlərini yumub qışqırdı. Ata, yağış yağır. Görürsən, mata. Bayaqdan oğlanın hərəkətlərini izləyən cütlük kişidən soruşdu. Siz niyə oğlunuzu hansısa bir klinikaya aparmamısınız? Kişi cavab verdi. Biz elə mərkəzi klinikadan gəlirik. Bu gün mənim oğlumun gözləri ömründə ilk dəfə görməyə başlayıb. Başqa insanların işləri və hərəkətləri haqqında tam məlumatsız olmadan onları qınamaq olmaz. Hər şeyi yalnız Allah bilir. Ona görə də qınamayın ki, qınananlardan olmayasınız.''